O sea, tener tengo Facebook, eh, bueno, WhatsApp. Lo que más uso es Twitter. <laughs> Facebook, WhatsApp. Twitter, Instagram. Eh, Instagram, que es el que más uso. Twitter y YouTube también. Instagram. No tengo redes. ¿Pero por qué no tenés? Porque no... La única red social que uso es Instagram. No me llaman la atención las redes sociales. uno en redes sociales publica, no sé, lo que le gusta, las fotos donde salió bien, depende. Yo subo fotos así mías, pero no sé. Mis fotos, ahí con mi mejor amigo. Mis dos mejores amigos son. nada, ahí tengo. Publico fotos mías donde estoy con mis primas. O fotos con amigos o cosas así. O yo sola. Tipo, por ahí si estoy solo, puedo estar con el teléfono todo el tiempo, pero si estoy con amigos me molesta cuando alguien está con el teléfono. Me gusta mirar fotos de famosos, fotos de mis amigas, de lo que hacen en el día, o mirar los estados del WhatsApp. Va, no, más o menos. Un poquito. <laughs> Sí. <laughs> pero cuando no recibo tipo los corazoncitos y eso de Instagram es como... Y porque ya estar todo el día con el telefonito... <laughs> no me sirve. con ¿Este teléfono? Ah, sí. <laughs> No sé, publico boludeces, cosas de los temas que me interesan. Sobre el aborto, feminismo, género, vegetarianismo. Con personas clasistas me las paso peleando, Y todo, me, peleo por todo. Tengo un círculo de amigas que publican cosas que lo hacen con tanto como, bueno, este filtro sí, este filtro no, y acá que se me ve la mano así, no sé qué cosa. Si hay una foto que no me gusta, directamente la, la elimino de mi celular. Es que no soy de publicar fotos. La borro. Bueno, mejor no subo fotos, como más fácil y vuelvo a sacarme una y otra y otra. Y cuando recibo, por ejemplo, un me gusta, me pongo feliz porque a alguien le gusta la foto. Las fotos que tienen más likes son donde uno se muestra más lindo. Salís divine, regie, diose. Una vez subí unas fotos que me saca acá en el corredor con unas amigues, pero que tenían una calidad muy mala, pixeleada, y esas fotos no, no tuvieran. Cuando tenía 12, creo, <laughs> me había hecho un perfil de Facebook eh, con nombre de varón pero no sé, yo quería tener Miguel <laughs> nada más, no sabía por qué le un nombre de varón. O estaba mucho en, fake, que es como te haces pasar por un famoso con otro nombre y tenés una vida aparte. Y me encantaba también <laughs> estar ahí. Me acuerdo que me, hablaba con un montón de personas, pero cuando me pedían fotos mías era como que <laughs> no. Ya no, no tengo celular, no me puedo sacar fotos porque no tengo cámara, esto, lo otro. Era como que todo, era más mi escape que, que otra cosa y sigo a gente que, publica ese tipo de contenido que simplemente amigues, gente que me parece piola y que por ahí alguna vez hablé. En internet, <laughs> en Twitter, eh, hay un chico que, salió, diciendo que era trans, investigué y me di cuenta que eso era lo que yo sentía que, que me pasaba. El closet nos hace creer que todos tenemos que ser hetero y cis, me di cuenta que lo único que capaz quería era empezar la armonización, pero con el cuerpo yo no tengo ningún problema y no sé si me operaría tampoco. <laughs> Mi género va a seguir siendo un chico y el cuerpo no me va a decir qué soy o no soy. Sí, siento que hace falta más información sobre género, sobre todos esos temas y que está bueno darlo al tener seguidores en redes sociales. Ser influencer es cuando tienes así boches, seguidores tipo 10.000 y bueno, y tenés la posibilidad de comunicarle a varias gente. Yo tengo 1900 seguidores en Instagram, igual solo me dan bola 600, menos de la mitad de esos. No nos burlamos de las personas, pero así decimos tipo, yo tengo más personas que vos, así que a mí no me hables porque yo tengo más seguidores. vuelve a otros amigos con muchos más seguidores que yo y pienso, ay, ojalá llegara a eso, pero para a mí me da igual.